сахина беріңіз микрофонды жетісай ауданы көкпар федерациясының төрағасы сабыр мырзаға беріңіз асықпай тұрыңыздар асықпай тұрыңыздар. бір ассалаумағалейкум міне құрметті тойға жиналған көпшілік мына балдарым құда қараса міне ниет қылып жақсылап көкпар беріп жатыр екенсіңдер мына елді жинап құдай қаласа аманшылық болсын дендер сау болсын мына жаңка інім құдай қаласа барлығын жеткізіп айтып жатыр сендердің пейілдеріңді барлығын міне құдай қаласа аттар сүрінбей палуандардың тақымдар талмай аман есен ойнап күліп шауып отандарына аман есен жетуді алла нәсіп етсін аман болыңыздар құдай құдай ынтымақтарыңды бірліктеріңді бере берсін аллаху акбар әуелі айтқандарыңыз келсін дерт қабыл мұрат асыл болсын қоныс қойлы елдеріңіз тойлы болсын қаракөсе қасымхан мырзадан бес мың теңге салымдар келіп жатыр тойда қайтсын енді ғалымжан палуанның ғалымжан палуанның қамшы түсіп қалған екен көрген білгендер болса әкеп берсеңіздер сүйіншісі бар тоқсандағы шәкен мырзадан тоқсандағы шәкен мырзадан бес мың теңге салымдар келіп түсіп тойда қайтсын прямой эфир прямой эфир көріп жатыр талай адам мына өздеріңіз көріп куә болып жатсыздар келес ауданынан келген орынбай қажы ақсақал болса той төріне келіңіз Америка, Россиядан келгендер Винсақоздың виносын ішіп, талаймыны деніне шифаз іздеген бұл Винсақоздың виносын ішіп. Америкадан келіп қонақтар мініп виносын ішкен, Россиядан келіп мініп виносын ішкен есеке келіңіз Микрофонды беріңіздер, есей ағамызға міне елдің ағалары мына қазыналы қарияларымыз айтып жатырмыз келмей жатсыздар келіңіздер көкпар көтеріліп келе жатыр осы жерден әбдіу палуан басып кеткен болатын ассалаумағалейкум көкпар сүйер қауым мынау бүгінгі мың тоғыз жүз жетпіс бірінші жыл тоқсан бірінші жылы балдар бауырларымыз беріп жатқан көкпарларың құтты болсын құдай қаласа не ниет қылсаңдар ниеттеріңе жетіңдер алла берер жағынан танбасын шаңырақтардан шаттық кетпесін айналайын бақытты болыңдар Хайтон Ахмет Қажы көкеміздің өмір өткен айда бір күні көкпар беріп көптен баталған Ахмет Қажы көкеміздің полковник атты сәйгүлігін парламент атты сәйгүлігіменен тойбасшы Жақып ағамыздың баласы Ерғали жабандас салды. Жақып көке болса той төріне келіңіз, тойбасшы Жақып көке болса той төріне келіңіз.